Bugungi telefonimiz iPhone 13 Pro Max. Telefonimizni ekranidan boshlaymiz. bu telefonimizni zashitni olsa keramika unchimchiga qirilmaydi xuddi iphone 13 da bor a 15 protsessor bunda ham iphone 13 pro maxda ham bor bu telefonimizni azusi 6 gb bu telefonni 4 xil pamyati chiqqan 128 talik 256 talik 512 talik 1 terabaytli bu telefonimiz korobkadan ios 15 sistema bilan chiqadi bitta sim kartali bunga esim ham qo'ysanglar bo'ladi O'zbekiston uchun hozirgi kunda katta ahamiyatga ega bo'lmagan, bunda 5G antennasi ham bor. Bu telefonimizda stereo kolonka. Kolonkasi ham juda ham baland, sifatli, menga juda yoqdi. Bu telefonimizda Face ID tezroq ishlaydi deb aytishdi, lekin men shaxsan o'zim sezmadim. iPhone 13 Pro bilan kamerasi deyarli bir xil. Telefonimizdan 3 ta ko'zi bo'lib, 3 ta obyektiv, hammasi 12 megapiksel. Bu telefonimizda olingan video rasmlarni ko'rsanglar bo'ladi. iPhone 13 Pro Max telefonimizni syomka qo'ymiz-a. ko'rayotgan bo'lsanglar kadrlar sakrab ketmayapti plavniy yuryapti maslahat beraman 4K 60 ta kadr olganinglar yaxshi hozir oldi kamerasida ham syomka qilyapmiz oldi kamerasi ham 4K 60 ta kadr olyapti kadrlari plavniy yuryapti ranglarni e, chotki ochib beryapti optimalniy variant 60 ta kadr olganingiz yaxshi kamera yaxshi sizlarga savol tug'ilishi mumkin iphone 13 pro bilan 13 pro max e, farqi nimadaligi e, farqini aytib o'tib ketaman faqatgina kattaligida i batareykasi kattaroq i telefon e, razmeri ham 13 Pro ga qaraganda maxga sal kattaroq I batareykasi hozir aytib o'tib ketganimdek batareykasi bemalol sizlarga bir kunga yetadi videoni ko'rayotgan bo'lsanglar korobkasidan nima chiqish kerakligini sizlarga tanishtirib o'tirmadim o'zi har doimgi chiqayotgan narsa iphonelarni korobkasidan e, type c kabel bu yog'i type c bu yog'i lightning kabel chiqyapti Galovka chiqmayapti uning uchun alohida galovka sotib olasizlar e, shu e, manzillarga murojaat qilsanglar case brendga ya'ni e, promokod texnogo desanglar arzon narxlarda skidka qilib berishadi telefonimizdan narxiga keladigan bo'lsak qo'limdagi bir yuz yigirma sakkiztalik e, buni narxi 1190 dollar turibdi hozirgi kunda 1 terabaytlisi bir ming dollar sizlarga savol tug'ilishi mumkin hozirgi kunda shu telefonni shu narxga sotib olsa bo'ladimi deb lekin maslahat beraman shaxsiy fikrim bir oy kutsanglar iphone 14 bozor kirib keladi iphone 13 iphone 12 lar narxi tashiydi o'shanda sotib olsanglar juda yam arziydi